Alleluia! Gloria a Gesù. È un piacere per me essere qui questa mattina, sempre bello quando siamo nella casa del Signore. E devo dire una cosa a Ciro, che prima mentre stavamo pregando hai avuto una visione hai avuto la risposta alla preghiera che tu stavi facendo questa mattina. Però non la posso dire pubblicamente nella chiesa. <laughs> quindi te lo dirò dopo in privato, non farmi dimenticare perché è qualcosa di veramente importante per il futuro di questa comunità. Dio è fedele, eh? abbiamo sentito le testimonianze di come Dio può cambiare la vita di una persona, di come Dio si prende cura delle nostre necessità, anche di cose che noi pensiamo magari che per Dio possono essere inutili, no? Dio si preoccupa invece anche delle cose minime della nostra vita, cioè cucina di una casa, come può essere il nostro bisogno di pagare una bolletta alla fine del mese. Dio non ci lascia e non ci abbandona mai, mai, mai. Amen. E questa mattina vogliamo leggere qualcosa da Apocalisse al capitolo 3, parleremo della chiesa di Filadelfia. Apocalisse, capitolo 3, leggeremo dal verso 7 al verso 13 se ci vogliamo alzare in piedi così ci troviamo anche la parola Apocalisse capitolo 3 dal verso 7 al verso 13 abbiamo trovato tutti quanti? Amen. Amen. Amen. Chi all'angelo della chiesa in Filadelfia scrive, queste cose dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia con la forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana, che si dicono giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. Poiché hai custodito la parola della mia costanza, io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Ecco, io vengo presto, tiri fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo farò una corona del Tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme, che scende dal cielo, da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen? Amen. Amen. Possiamo Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice. chiesa di Filadelfia ma alle chiese e soprattutto la cosa importante è bisogna avere gli orecchi dicevo perché ci sono persone che non sentono non è che la Bibbia si stava riferendo a persone sorde o a persone che udono ma la Bibbia si stava riferendo a persone che sono pronte ad ascoltare perché sempre Dio parla soltanto che molte volte noi non siamo pronti ad ascoltare la voce di Dio Dio sempre parla la vita delle persone e uno degli insegnamenti che stamattina lo Spirito Santo ci vuole dare è che dobbiamo essere pronti ad ascoltare la voce di Dio. Come parla Dio? Dio ci parla in tante maniere, ci può parlare attraverso la parola di Dio, ci può parlare attraverso un sogno, ci può parlare attraverso una visione, ci può parlare attraverso i profeti, ci può parlare attraverso tutti i modi che lui vuole, ma la cosa importante è che noi dobbiamo avere degli orecchi pronti perché se non ascoltiamo non possiamo mettere in pratica la volontà di Dio. Dio ci è rimasto anche la, la parola di Dio, la Bibbia, e tanti in tutta la nostra nazione ce l'hanno a casa e ce l'hanno bella chiusa e messa nella libreria e nella vista, o addirittura hanno comprato una bella edizione, quelle grandi, che mi ricordo una volta quando ero piccolo mio zio vendeva casa per casa, dove costava un sacco di soldi, che tutti hanno dato ma che nessuno legge. Sapete, la Bibbia ancora oggi è il libro più venduto al mondo, il miglior best-seller di tutti i tempi, però è il meno letto, perché tutti lo comprano, ma nessuno lo usa. Così è con Dio. Dio esiste, Dio parla, ma il problema è che la maggior parte delle persone ancora oggi non ascolta. Infatti vediamo che il mondo sta andando alla rovina e va semplicemente a rovina, va di male in peggio soltanto perché le persone non ascoltano la voce del Signore. Ma noi non vogliamo essere di quelle persone, noi invece vogliamo essere le persone che ascoltano e mettono in pratica quello che Dio ci ha detto. Perché se noi facciamo quello che Dio ci ha detto, allora riusciremo nella nostra vita, allora Dio ci benedirà, ma se noi non facciamo quello che Dio ci ha detto, allora purtroppo le cose non andranno bene. E la colpa non è di Dio, molte persone dicono ma perché muoiono i bambini nel mondo e Dio non fa niente? Ma perché ci sono tutte queste guerre e Dio non fa niente? E la colpa è sempre di Dio. Ma Dio ha parlato, ma le persone non hanno ascoltato. La colpa non è di Dio, la colpa è delle persone che non vogliono ascoltare quello che Dio ha detto. È un po' come quando un padre dà un buon consiglio ad un figlio e il figlio fa di testa sua. Il problema non è del padre, il problema è del figlio se i figli non ascoltano i genitori purtroppo andranno male, c'è poco da fare almeno nel 95-96% dei casi non possiamo prendercela con i genitori se i figli non vogliono ascoltare ugualmente non ce la possiamo prendere con Dio se il mondo va alla rovina dobbiamo prendercela con noi stessi se non vogliamo fare quello che Dio ha detto Amen. ancora questa mattina lo Spirito Santo parla alle chiese e dice che chi vince Dio lo farà una colonna chi vince e tutte le lettere dell'Apocalisse finiscono sempre con dire chi vince, chi ha orecchi perché? perché siamo in una battaglia spirituale fratelli, sorelle dovete sapere che siamo in una battaglia spirituale esistono le forze del bene ed esistono le forze del male esiste Dio, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, gli angeli ed esistono il diavolo con tutti i demoni. E c'è una battaglia che infuria da tanti millenni e noi siamo purtroppo in mezzo a questa battaglia perché siamo l'oggetto dell'amore di Dio e anche il bersaglio degli attacchi del diavolo. Soprattutto le chiese sono al centro di grandi battaglie e il diavolo sempre cerca di distruggere l'opera di Dio, sempre cerca di distruggere il cristianesimo, sempre cerca di distruggere anche la parola di Dio. Ma dice la Bibbia che le porte dell'inferno non potranno resistere. Gesù stesso edificherà la sua chiesa Amen. e l'inferno stesso non potrà resistere, Amen. non potrà distruggere la chiesa. La chiesa andrà avanti, ma c'è una battaglia e noi possiamo essere vincitori in questa battaglia o perdere. Saremo vincitori se ascoltiamo Dio e lo mettiamo all'opera, mentre perderemo se purtroppo dobbiamo fare le cose di testa nostra. C'è un bellissimo passo che si trova in primo Samuele, al capitolo 4, ti invito a leggerlo a casa, e parla della storia di Israele che combatteva contro i Filistei. E un giorno c'erano i Filistei, c'era un grande combattimento, Israele perdeva e dice ma perché stiamo perdendo sempre? Come possiamo vincere? allora si guardarono tutti gli anziani si misero tutti quanti insieme e iniziarono a pensare come dobbiamo risolvere questo problema come lo dobbiamo risolvere alla fine decisero di andare a prendere l'arca di Dio l'arca dell'alleanza e di portarla in mezzo al campo di battaglia così Dio sarà con noi e noi vinceremo e andarono, presero l'arca e la portarono in mezzo al campo di battaglia e quello che successe che furono tutti quanti sterminati e persero anche l'arca perché? perché non vinsero quella battaglia? Avevano l'arca di Dio con loro, avevano la presenza di Dio che era con loro, ma persero la battaglia. Il capitolo 4 inizia con un verso molto bello. In quel tempo Dio parlava attraverso Samuele e poi racconta tutta la storia. Dio parlava attraverso Samuele, però quelle persone si misero insieme per trovare la soluzione, non andarono ad ascoltare quello cercarono la propria soluzione e questa soluzione propria la sua rovina mentre loro avrebbero dovuto andare dal profeta di Dio e dire profeta abbiamo questo problema parlaci da parte di Dio come possiamo vincere i Filistei? infatti se andate avanti poi nella storia di primo Samuele arrivate al capitolo 7 perché poi l'arca torna indietro c'è tutta la bellissima storia e al capitolo 7 stavolta gli anziani si guardano in faccia e vanno da Samuele e dicono Samuele che cosa dobbiamo fare? Samuele dà delle direttive e quello che succede il giorno dopo è straordinario. Dio stesso interviene, loro non devono neanche combattere e i filistei vengono sterminati per sempre. Non possiamo vincere noi stessi le nostre battaglie, non possiamo vincere noi stessi con le nostre armi, le nostre battaglie, anche se molte volte vogliamo usare armi cristiane. Spesso noi vogliamo pregare perché Dio deve fare quello che noi diciamo, ma non funziona così non dobbiamo essere noi a pregare che Dio faccia la nostra volontà la Bibbia dice Signore non la mia volontà ma la tua quindi noi non possiamo pregare Dio che Dio cambi la sua volontà per fare quello che noi diciamo e vincere la nostra battaglia no dobbiamo invece andare a vedere dove sono i problemi come possiamo allinearci con la volontà di Dio come la nostra vita si può allineare a quello che Dio vuole da noi e allora vinceremo col nemico allora nessuno ci potrà tenere testa. La Bibbia parla nel libro di Giosuè della battaglia di Ai, se non sbaglio dovrebbe essere il capitolo 7 del libro di Giosuè, dove Giosuè si trova a guidare tutto il popolo di Israele, hanno distrutto Cerico, le mura di Cerico sono crollate e loro dopo questa grande battaglia che hanno vinto si trovano ad affrontare un piccolo paesino che si chiama Ai vedono come è fatta la città e dicono vabbè mandiamo 2-3 mila persone un esercito di 2-3 mila uomini, distruggeremo subito questo paese. E invece vanno lì e muoiono, vengono sconfitti. Allora Gesù è lì che prega, Signore, Signore, Signore. E Dio risponde a Gesù in una maniera. Dice, che prega hai fatto? Come Giosuè pregava, Dio risponde a Giosuè che non doveva pregare, sì, non doveva pregare Gesù Gli dice che prega hai fatto? Israele ha peccato, peccato in mezzo al popolo e vedrai che avrai vinto. Così loro trovarono, grazie anche all'aiuto di Dio, che una persona aveva portato un idolo dietro, un idolo pagano, aveva commesso un grande peccato davanti agli occhi di Dio e questo causava la sconfitta del popolo di Israele. Molte volte le cose che per noi possono sembrare minime, come l'idolatria, sono invece dei grandi peccati davanti a Dio. E tante persone hanno a casa idoli di tutte le misure piccoli, di tutti i colori, di tutte le forme, grandi peccati, dalla Genesi all'Apocalisse, voi vedete che Dio condanna l'idolatria, perché Dio non vuole che si faccia un altro Dio. L'uomo deve avere un solo Dio che libererà in spirito, come dice la Bibbia, in spirito e verità. Non attraverso una statua di gesso o una fotografia di carta e quindi l'idolatria causa la sconfitta delle nostre vite spesso le cose non vanno bene nella nostra vita noi diciamo Signore ma perché? ma guarda bene la tua vita ascolta quello che dice la parola di Dio e vedrai che Dio ti dice che l'idolatria è peccato rimuovi prima il peccato dalla tua vita e vedrai che ogni cosa andrà bene perché Dio vuole benedire la tua vita se questo non succede il problema non è di Dio c'è qualcosa nella tua vita che a Dio non piace c'è qualcosa nella tua vita che deve cambiare e se questo cambiamento non succede Dio non ti può benedire allora dobbiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio per vincere le nostre battaglie quotidiane allora sì vedremo che pregheremo perché Dio ci toglie il viso del fumo e il viso del fumo sparirà pregheremo perché abbiamo, anzi non pregheremo neanche perché abbiamo bisogno di una cucina nuova e Dio provvederà perché la Bibbia dice che prima che noi questo non succede se c'è un'interruzione se il cielo è chiuso sopra di noi un problema ci deve essere e il problema non è Dio Dio è sempre là è perfetto il problema è sempre là è facile scaricare il nostro problema sugli altri ah, quando mi piace sentire quei fratelli ah, il problema della chiesa è il pastore che mi senti male, lo cito il problema della Chiesa è la sorella nessuna. Il problema è il fratello che fa questo, il fratello che passa con l'offerta. No? Dice la Bibbia, prima di togliere un pelo che sta nell'occhio di tuo fratello, vedi che nel tuo occhio ci sta una trave. Togli prima la trave dal tuo occhio e dopo ci vedrai bene per poter togliere anche un pelo dall'occhio di tuo fratello quando tu punti il dito su qualcuno vedi che il resto del tempo puntano altri tre per questo la Bibbia dice non giudicate pensiamo alla nostra vita non alla vita del fratello, della sorella, del pastore, di chi suona, di chi danza non sono questi, non sono questi i nostri problemi noi possiamo essere nella chiesa peggiore di questo mondo ma se noi facciamo la volontà di Dio Dio ci benedice e questa benedizione si vedrà nella nostra vita materiale e nella nostra vita spirituale se questa benedizione non si vede il problema non è la Chiesa il problema siamo noi perché la Bibbia dice che noi dobbiamo rendere conto dei nostri peccati non dei peccati degli altri allora guardiamo bene la nostra vita guardiamo bene dove noi stiamo sbagliando non guardiamo dove il fratello sta sbagliando dove la sorella sta sbagliando dove il parente sta sbagliando non ci deve interessare dove sbagliano gli altri preoccupiamoci di dove sbagliamo noi perché noi ne renderemo conto davanti a Dio nel giorno del giudizio, non di quello che ha fatto nostro fratello o nostra sorella o il nostro parente, ma di quello che abbiamo fatto noi. E se noi non abbiamo ascoltato la parola di Dio e non l'abbiamo messa in pratica, abbiamo una sola destinazione, che è l'inferno. Ma se noi ascoltiamo la parola di Dio e la mettiamo in pratica, allora dice la Bibbia, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Che bello è vicino bussa ti sarà aperto cerca e troverà se noi chiediamo e non riceviamo ma che problema c'è? no chi ha orecchi da udire ha già udito non pensare che questo messaggio sia per il fratello affianco a te fai un check up della tua vita oggi come stai davanti a Dio? Sperimenti veramente quella benedizione che dice Dio? In Malachia capitolo 13 è una benedizione bellissima, Dio ti benedirà in una maniera talmente tanto grande che tu non avrai uno spazio fisico dove poter riporre la benedizione di Dio. Wow. Stiamo sperimentando questo livello di benedizione o stiamo sopravvivendo spiritualmente? Questo livello di benedizione a 360 gradi nel materiale e nello spirituale e se noi non stiamo vivendo questo, un problema c'è. E il problema non è degli altri, il problema è noi. C'è una battaglia. Il diavolo cerca di accecare i nostri occhi. Invece di farci vedere il nostro peccato, ci fa concentrare sul peccato degli altri. Guarda, il fratello ha fatto così. Guarda, la sorella che ha camminato solo un piede, non ti ha salutato, stiamo perdendo di vista quello che Dio dice. Dio dice che dobbiamo curare la nostra anima, i nostri peccati, la nostra vita. Va bene. Ai, ai. <laughs> Parola molto dura questa mattina, però efficace. Gesù disse, ecco io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, tieni fermamente fede la mia parola, perché nessuno così ti può togliere la tua corona. Nessuno ci deve poter togliere il nostro premio. E primo che ce lo vuole togliere è il diavolo. La Bibbia dice che Satana è venuto per rubare, uccidere e distruggere. E noi spesso glielo permettiamo, permettiamo a Satana di rubare le benedizioni di Dio sulla nostra vita. Non deve andare così, fratelli e sorelle. Io parlavo ultimamente con un fratello dicevo guarda che il banco alimentare deve servire per le persone di fuori della chiesa non per le persone della chiesa perché? dice perché i credenti devono essere benedetti da Dio non devono, non dovrebbero avere bisogno del banco alimentare dovrebbero avere bisogno del banco alimentare quelli che non conoscono il Signore ma se una persona non riesce ad avere la possibilità di andare a fare la spesa significa che c'è un problema. Dobbiamo sperimentare tutto quello che dice la parola di Dio, perché la parola di Dio è vita. Non dobbiamo permettere al diavolo di rubare la nostra corona, il nostro premio sul cielo, di rubare la nostra benedizione qui sulla terra. Perché glielo permettiamo? Perché continuiamo a fare la nostra vita come noi vediamo sia giusta? E noi iniziamo a leggere quello che dice la Bibbia non per dire questo è per mio fratello, ma questo è per me. Perché non iniziamo a, a vivere quello che dice la Bibbia così che possiamo sperimentare la benedizione di Dio dentro di noi? Perché? Perché permettiamo al diavolo di rubare il nostro bene? Guardate come dice alla chiesa di Filadelfia il Signore. Poiché hai custodito la parola, anch'io ti custodirò dell'ora della prova che verrà sul tuo nel mondo, verso 10, per mettere alla prova coloro che abitano la terra. Questo tempo, il tempo che noi stiamo vivendo, è il tempo della prova, è il tempo che sta succedendo qualcosa che mette alla prova non soltanto la nostra vita, ma tutto il mondo. Questa crisi economica che stiamo vivendo, questi problemi che stiamo vivendo, è il tempo in cui Dio sta mettendo alla prova la nostra vita. È il tempo in E il mondo sta vivendo questo tempo della prova, sta vivendo questo tempo delle difficoltà. Se noi custodiamo la parola, non perché la teniamo chiusa in un cassetto e la stiamo custodendo o chiusa in una cassaforte, no. Ma se noi la custodiamo con la nostra vita, allora Dio ci custodirà. Guardate che bello. Ci può essere la migliore crisi economica di questo mondo, ma se tu sei Dio tu avrai la luna tu sarai benedetto economicamente come succede non lo so la sorella diceva io ho finta di locare la, la, la, tua casa non so come è successo senza soldi mi sono trovato la tua questa è la volontà di Dio il tempo della prova c'è però il tempo della prova cade sui figli della disubbidienza, su quelli che non seguono la parola di Dio ma quando noi seguiamo veramente la parola di Dio allora la Bibbia dice Dio ci custodisce dalla prova e ci provvede per ogni cosa di cui noi abbiamo bisogno. Vogliamo vivere questa benedizione nella nostra vita? Fuorice la morte, c'è gente che non sa come mettere il pane a tavola, c'è gente che sta morendo di fame, sta morendo perché non riesce a pagare un affitto, gli stanno sequestrando la casa, gli stanno pignorando tutto. Ma se noi siamo in Cristo e stiamo facendo veramente la volontà di Dio, Dio ci custodirà, Dio ci proteggerà, e non permetterà che la nostra vita vada in disgrazia, anzi ci benedirà in una maniera talmente tanto grande che noi saremo in grado di poter aiutare gli altri che sono nel bisogno, perché questo è il volere di Dio. Ricordo una volta la testimonianza di un pastore. E in questa chiesa c'era un fratello che disse io ringrazio il Signore perché un giorno non avevo come mangiare, ed è venuta una persona alla mia porta, ha bussato alla porta, mi ha dato il due della spesa e se n'è andata, una persona che io non conoscevo. E il pastore lo guarda. Poi il pastore dice, io ringrazio Dio che ci sono persone talmente tanto benedette da Dio che possono andare a fare la spesa e provvedere per le persone che hanno bisogno la prosperità di Dio, la benedizione di Dio non è che nel momento del bisogno Dio ti aiuta, ma è non essere nel bisogno ed essere tu di aiuto per le persone che sono nel bisogno. Questa è la benedizione di Dio ed è questa la benedizione della benedizione. Dio ci preserva dalla prova che allora in questo mondo se noi ascoltiamo e mettiamo in pratica altrimenti la nostra vita vale noi siamo un libro aperto per Dio, anche per le persone. Il verso 8 dice, io conosco le tue opere, Dio ci conosce. Ma vedete, quello che noi facciamo non è manifesto soltanto a Dio, è manifesto anche ad altre persone. Perché? Perché si vede nella nostra vita se noi stiamo prosperando in ogni cosa che facciamo, spiritualmente e materialmente, si vede, non c'è bisogno. Si vede. Le persone lo vedono e dicono che la persona veramente Dio l'aiuti, veramente vuole la persona che Perché si vede, nel materiale nello spirituale, si vede. Possiamo ingannare il fratello Vincenzo, possiamo ingannare il pastore, possiamo ingannare qualcun altro, possiamo ingannare gli altri travestendoci di una religiosità. E tanti ci sono che dicono sempre alleluia, gloria a Dio, alzano le mani, amen, amen, amen. E poi la tua vita ti stai soltanto facendo una facciata religiosa, ma dentro tu sei lontano da Dio. Dentro tu non hai ancora realizzato la benedizione che c'è in Dio. Perché Dio dà la chiave di Davide, quella chiave che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre, e mette davanti a noi delle porte che sono aperte che nessuno può chiudere. Perché? Perché non dipende dalla nostra forza, dipende dalla nostra fedeltà. Vedi, il verso 8 dice io conosco le tue opere, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Perché? Perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Quando noi siamo fedeli alla parola di Dio, quando noi siamo fedeli e non rinneghiamo Dio, allora non importa se abbiamo tanta forza, non importa se abbiamo poca forza non importa se abbiamo dei soldi per poter affittare un locale di culto o una casa, non importa, perché Dio va ad aprire davanti a noi delle porte che nessuno può chiudere. Dio va a mettere nel nostro cammino persone che dice poi ci sono le chiavi di casa, mettiti dietro e poi mi parlo. Perché è Dio che sta aprendo una porta. E quando è Dio che apre quella porta, nessuno la può chiudere. Io non voglio che mi si aprano le porte degli uomini le opportunità umane. Sapete quante volte ci sono state aperte delle porte umane davanti a me? Quante persone sono venute da me e dicono, fratello, entra nel mio ministero. Ministero riconosciuto a livello internazionale, vieni, Stati Uniti d'America. Io non ho mai ragionato per opportunità. Io ho sempre aspettato che è stato Dio ad aprirmi una porta perché se Dio me la apre nessuno me la può chiudere se me la apre uomo domani mattina mi trovo fuori la porta non dobbiamo ragionare per opportunità non dobbiamo ragionare in base a quello che i nostri occhi vedono ma dobbiamo ragionare in base a quello che Dio vuole per noi in base a quello che per Dio è meglio per noi allora fai sì che sia attivo ad aprirti una porta non cercare tu di aprirti delle porte umane non cercare tu delle raccomandazioni per andare a lavorare, non cercare tu di trovare tu la tua soluzione umana ad un problema, perché quella soluzione sarà un fallimento. Ma quando è Dio che ti apre la porta, quando è Dio che ti dà la soluzione, allora Dio apre e nessuno può chiudere. Molti fratelli che ho conosciuto nel tempo, ti parlavano anche di ministeri, eh, Dio mi ha dato un grande ministero, però gli uomini non l'hanno mai capito fare partire da radicare negli Stati E se Dio apre, chi può essere per chiudere? L'uomo come può chiudere qualcosa che Dio fa? È impossibile. Ultimamente leggevo la notizia della morte di un pastore cinese allo funerale ci c'erano 40.000 persone era un pastore della chiesa non ufficiale per chi non lo sapesse, in Cina ci sono due tipi di chiesa evangelica. C'è una chiesa evangelica riconosciuta dal governo, che ha purtroppo i pastori che sono stabiliti dal governo, non sono uomini di Dio, e c'è una chiesa invece che si riunisce nelle case. Al funerale di questo pastore che si riunivano nelle case c'erano 40.000 persone ci sono state più persone alla morte di quel pastore che alla morte del primo ministro che c'è stato poco tempo prima e quando questo pastore faceva le riunioni in casa una casa che poi ormai non era più una casa era diventata un capannone c'erano 5.000 persone a dormire. una cosa impressionante nonostante lì c'era l'arresto perché per il governo cinese c'era la persecuzione se tu non sei riconosciuto dal governo ti arrestano, non puoi essere un passaggio. Non se ne è mai portato niente. Ha continuato a predicare la parola di Dio, perché quando Dio ti apre una porta, nessuno te la può chiudere. Possono cambiare le leggi del governo, domani mattina possono venire i musulmani, conquistano l'Italia e dicono che il cristianesimo è fuori legge, ma se Dio ti ha aperto una porta, nessuno te la potrà chiudere. Potrai soffrire, potrai passare difficoltà, ma quello che Dio ti ha dato nessuno te lo può togliere chi ha orecchie ascolti veramente la voce di Dio perché è facile fare la nostra volontà e poi dire Dio mi ha detto o prenderci quando arriva una profezia o una predicazione solo quello che ci conviene no? abbiamo bene le orecchie Signore non la mia ma la tua volontà sia fatta allora sì, allora sperimenteremo la pensione. Allora sì. Allora, dice la Bibbia, tu non pregherai neanche, già cioè arriverà la risposta. La tua guarigione germoglierà prontamente. Dio sarà il tuo scudo, la tua avanguardia e la tua retroguardia. E in ogni cosa che farà, tu prospererai. Perché questo è il desiderio di Dio. Vogliamo sperimentare questa nella nostra vita? Poche persone lo conoscono. Vogliamo sperimentare questo nella nostra vita? Amen. Allora io vorrei avere un momento di preghiera. Che tutti quanti ci potessimo mettere in piedi mentre la musica voglio parlare delle vite di alcune persone stamattina. Perché Dio vuole che noi prosperiamo in ogni cosa come prospera l'anima nostra, in ogni cosa. Alleluia. Insieme questa mattina toccherà alcune persone e tu vedrai un cambiamento spirituale ma anche materiale della tua vita perché Dio ha visto la tua fedeltà ha visto che nonostante la tua poca forza tu sei rimasto umile sei rimasto fedele e Dio inizierà veramente ad aprire la porta del cielo